Et il y en a eu un deuxième parmi d'autres, hein. mais ce deuxième, il m'a frappé. C'est quand j'ai dit euh, les animaux ne sont pas des choses. Et sans doute faudra-t-il aussi proclamer comme une règle pour toujours, comme une preuve de notre amélioration collective, la règle que les animaux ne sont pas des choses. et que la preuve, et que la preuve de notre humanité consciente se constate quand nous décidons de faire respecter ce principe. Bah, d'habitude, dans une manifestations euh, euh, progressistes, on ne parle pas des animaux. C'est la première fois. C'est la première fois que vous avez un homme public dans une campagne euh, présidentielle, la plus importante de notre pays, qui parle de la souffrance des animaux, que les animaux ne sont pas des choses, et que vous avez une foule qui marque son accord avec ça. Hein. Donc le, le fait, c'est pas que j'en ai parlé, c'est en fait, pour un candidat à la présidentielle, c'est la réaction des gens, extrêmement positive, montrant que cette question est une question qui est dans l'esprit euh, de beaucoup de monde. Bon.